no man who sweeps her off her feet I'm one of the lucky ones Cause love is good to me I found my shining knight And he is all I need Don't need a magic ball To tell me he's the one propósito de turismo rural, né, de restaurar a casa antiga, né, essa ideia, esse propósito iniciou-se por necessidade na época, né, isso foi uma, um sonho da minha mãe e do meu pai, Silvino Paulo e Rosemar Munhoz Paulo. A pecuária e a agricultura estava em crise e veio a sugestão do turismo rural. Como nós tínhamos uma propriedade de belezas naturais ricas, né, e uma casa sempre cheia, sempre visitas, a minha mãe sempre casa cheia de visitas. Aí veio a sugestão para ela de turismo rural. Ela passou há três anos é, frequentando alguns lugares para saber o que, que seria o turismo rural, né? E encarou. Aí financiou o Banco do Brasil, né? Ofereceu um crédito aí para o pequeno agricultor e, e restauramos a pousada Casa Antiga. São Paulo é uma cidade feliz, uma cidade de muita riqueza. É, as pessoas, no meu ver, as pessoas tradicionais aqui de Campo Alegre são pessoas ricas, ricas em, tanto em, em, em cultura, tem uma cultura muito forte na nossa região, né? É, rica em belezas naturais, né? Então, tudo chama turismo, né? E para nós, assim, foi muito bom, assim, é, é, quando foi formado o Circuito das Araucárias, né? De lá para cá a gente vem cada vez mais é, recebendo esse, esse público na propriedade. I thank you porque a minha família mora aqui, né? Então é, a gente tem uma paixão muito grande pelo lugar, é, também por Campo Alegre, né? Qualidade de vida, né? As crianças, tudo, né? É outra, é outra vida. Tem passeio, o sítio Cambará tem os passeios a cavalo, colheita de morango é, orgânico ali. Tem a vivência de campo, que é realmente você vem para cá, você vai estar num sítio da avó, do vô, você vai andar a cavalo, vai buscar uma tropa de gato, vai estar junto com os guias, né? Tendo a, a experiência de tocar um berrante, de pegar o cavalo, encilhar o cavalo, saber de que forma assim, aqui não é, é uma coisa assim que você vem para o sítio igual se tivesse no sítio da tua família. Vai estar junto com nós, trabalhando junto, colhendo morango, buscando cavalo, você vai pescar, vai, tem trilhas, tem o um passeio 4x4 que vai até o Piriri. Então tem muita história também no sítio, né? Então dentro disso, de todos os atrativos, a gente tem também uma cavalgada noturna, que é a cavalgada do velho Paiudo, que chama. É uma cavalgada que a, ah, um mito, um conto, né, uma lenda aqui da localidade, que a gente colocou e fez um passeio temático à noite. Então à noite tem a, um passeio a cavalo, vai com os dois guias, a gente vai andando a cavalo, contando as histórias e vai aparecendo as, a gente chama assim, as visagens, né? Some o guia, aparece o velho paiudo, cavalo que dispara, quem está assistindo esse vídeo, que venha conhecer nosso sítio. O sítio Cambará é muito legal, é um sítio simples, é aconchegante, pessoal, o Cantinho do Artesanato hoje, ele é aberto né, para quem quiser vir conhecer. Nós trabalhamos com o processo da lã de ovelha, nós temos um local muito bonito aqui, criação de, de ovelha, estão sempre soltas aí na, na nossa pastagem. Temos uma araucária com mais de 300 anos e um lugar muito bonito para vir passear. Minha sócia Ângela né? Angela Fuchner Munhoz, minha cunhada. <laughs> Estamos juntas já há 16 anos. É, foi uma parceria que acabou dando certo, né? A gente é, percebeu isso que cada um trabalhando sozinha, né? Não era viável e daí foi aonde a gente resolveu fazer todo esse, esse processo. Eu acho que eles estão no caminho certo. Quisera eu ter essa coragem de sair pedalando assim também. <laughs>